Ja, Lil, heute ein kleiner Tipp zum Kubuntu Desktop. Der Kubuntu Desktop, hier bin ich unter Kubuntu 10.10. Der Version vom letzten Jahr können wir noch mit schönen Effekten vervollständigen. Und zwar habe ich gefunden, dass wir auch hier es schneiden lassen können. Ähnlich wie unter Ubuntu wo wir den X-Snow hatten, der aber unter Kubuntu nicht lief. Gut, wir gehen da mal auf Computer, auf die System Settings, System Settings, Desktop Effekte und alle Effekte und finden dort unter anderem Snow. Das können wir dann, wie gesagt, einstellen mit Windows-Taste, Steuerung und F12 starten. Windows-Taste Steuerung und F12 und genauso auch wieder beenden. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben, wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.